Фу. Так, приїжджав Андрюха, друзі. Привіз нову партію ножей. Ну, Тут уже не повний ящик, Уже сьогодні в 9 часов відправила жена. А тут ще повний. Ножи продає наш забойщик Андрюха, різник. Ціна 570 гривень. 580. ой, 580 гривень перепутав. І кому треба, можете купити, позвонити на номер телефона. Закази приймає моя жена Вікторія. Їй заказали, вона вам відправила на Viber карту. Ви оплатили і вам на другий день вона вийшла. Ну, якщо завтра воскресенье, то, мабуть, аж в понеділок. А так каждый день отправляю. И, кстати, друзья, похвастаюсь, я тоже собі сьогодні утром дивлюсь, вона печатає на почту, завертаю отправки. І я собі теж купив сьогодні утром нож такий, як і у вас. Ну, в Андрея. Сейчас покажу, як він буде різати з вуха від свинячої голови. я чуть-чуть свій топорик під этот, підтачував. Зараз буду голову вырубать собачками. Примерно такі топори будуть в продажі скоро. Кому треба. Ну я скажу, це десь буде в середині февраля. Ми будемо ролик робити і там про топори, про все. Так що кому треба, підождіть до середини февраля, потім потім купите. Вот так. І зараз я покажу вам свій нож, який я купив собі. Насчет ножей. Я думав, тільки беруть ті, кому треба там е, тушу розділити, а ні. Хто бере для колекції, хто бере для кухні, хто бере просто шашлика нарізати, хто бере е, з м'ясом робити дуже-дуже рідко, ну чисто вдома на кухні і так далі. І я теж не вдержався. Сьогодні утром купив. Я його, ну я зробив якийсь собі чехольчик і буде в мене в чехольчику. Тоже новий, теж з етикетками. Ну, зроблю такий типу, чехольчик якийсь. А мені зачем треба? Я то тушу не розділаю, в мене Андрюха все розділає, а порізати сало лентами. Допустим, задній окост порізати, поділити по 2 кг, кому 2, кому 1,5, кому там 3. Поділити, розрізати, не мудохатися, а то у мене вони всі такі тупенькі. Я це взяв новенький і буде чисто для... Ну отак, коли треба. Для м'яса. Андрюха, я тебе теж виручив, купив. Це ж з італьянця. Ммм. М. Прям і бик-бик. Все, хватить, два ушка одрізав і хватить. А то ви ж їх є такі ножики, покупляли в Андрії, а в мене нема. Нехорошо так. І в мене тепер свій. Также, друзья, а, топор мій хуже ріже, чим нож. Насчет пересилки наперед на карту. Хто скидує, буває спрашує, а ви не кинете, а це не лохотрон. Ну який лохотрон? Ви ж не то, що там е, не знаєте нікого. Перший раз там. Ви ж купляєте у нас, який лохотрон? Ну ви даєте. Номер телефону я диктував, бо якщо хто не може в коментарі зайти. Номер телефона по ножам 095 89 210 38. Вікторія, дзвоните і заказуйте. Бо ну, є е, не созданий аккаунт і не може зайти ні в коментарі, ні під відео. Номер сказав. Поставте на паузу, прослухайте і заказуйте. Це вирішили теж вушка дозабрати собі. І зараз на той пеньок підемо. Там уже дорубаємо. Отак. Оп. Насчет того, ой, ти неправильно розрубав, ти неправильно зробив. Мені собакам. На кусочки, чим на такі кусочки, що півкаструлю кинуть, кашу їм зварить. І просто Зараз навіть буду рубати, вони проситимуть, щоб давав. Тобто мені не на продажу, мені не треба відділяти щоковини, ТС. Тільки он жінка показує язик їй треба. принципі так. І ще там на пару поділю. Ну то вже буде некрасивий і жестокий контент. По нашому сараю новості іменно по поголов'ю. Італьянки одна починає загулювати. Вон та свинка тем более хряк в сараї, аматор, і чує запах хряка і починав вже загулять. Це їм пішов шостий місяць. Якщо быть точним, там 5 місяців і 10 днів. Вес ми важили, 130 кг було, ну зараз вже, звісно, більше. І е, Свинки чуть менше от кабанчиків. Зараз покажу кабасики, вони побільше будуть. І е, По нашим Петрен Макстер, поросятка хороші. Нікого не придавило із цих сімі штук, всі живі, здорові. По канторам. Кантори теж 9 штук живих, здорових, нікого не придавило в станку. Ну, Ми бачимо, бігають, різвяться, веселяться, значить все хорошо і все нормально. Ми всім покупірували хвости, покусали зуби і покололи желізо. Усім. І також и Макстером тоже купировка хвостиков произошла успешно. То есть по поросятам получается все более-менее нормально. Э, По подкидышам, что касается наших подкидышей. Б'ються, б'ються між собою, бігають, ганяють, веселяться. Тобто все отлично. По подкидишів це їм буде 7 февраля місяць, як ми підкинули. Ну а заберемо десь, мабуть, 7, 10, 12, десь отак. Зараз їм підсиплю предстарта. Предстарт почав їсти взагалі дуже добре. Кожен день все більше, більше і більше. Давай. Оце насиплю до вечора, піввідьорка такого. Зараз дуже добре їдять. Подкидиші при отйомі, я думаю, будуть усі більше 10 кг. По отйому більше 10. Я думаю, десь по 11, по 12, по 13. І подкидиші, і також каштана внуки. Брошкіна, Макс і Філя. Вон, моїх видно, в моїх вуха торчать, а в подкидишей уші е, лежать, як у вандрасів. От видно, мій подкидиш ось ухо торчать. Ну, Зараз я одного попробую даже ось. Ну, Вже здорово порося. Ого! Ось. 7 февраля буде місяць, як вони з нею, а цим 2 да, 2 февраля, як вони опоросилися. Ну ось, хороші крупні поросята, вже можна забирати. І воно вже повноцінно їсть хорошо. Да внук каштана. Ну, видно, морда каштановська, видно, що внуки. Тяжолі. Тяжолі. Тяжеленькі. От як їдять предстати. Підійди туди ближе, покажи. Як вони в мене аж за, аж заглатуються, їдять хорошо предстарт. Вот если так предстарт їдять у такому возрасте, от вам і буде результат при отйомі. А то є мені пишуть, Стас, чого в те такі результати? Ну того, що почнемо весь процес зі свиноматки. Свиноматка корми поросят, помимо всього, вони їдять предстарт. В такому ранньому возрасте і так хорошо вже їдять. Потім, як я їх заберу від свиноматки, я просто на такому же предстарті їх заберу і почну мішати со стартовим кормом. Спочатку 25 на 75, потім 50 на 50, потім 25 на 75 вже старта 75. І отак постепенно переведу. І поноси, ну поноси в мене дуже-дуже-дуже дуже рідко. Поносів нема, це теж здоровий жирний плюс. От поэтому вам і ответ, що вони так ростуть. Ну, вони їдять со свиноматкою вже хорошо. А потім на старт перевозів теж хорошо їдять. Тобто подкидиш, я думаю, та і подкидиш, і всі другі хороші поросята будуть при отйомі. Ну такі, масивні, скажімо так. Також із новостей розподілили клітку Анфісиних. Тут оставив 4 свинки. От дивіться, свинка он їсть. Е, їй 4 місяці, а то 5 місяців. Ну вже виходить там з днями. Вона вже оцей анфісин виводок доганяє вже цих, ну так, на глаз. Понятно, що ми важили ця в 4 була 101, а ті 124 в 5. Ну, я думаю, вони догонять їх. Анфісен виводок догонять. Я їм зробив кормушки, сундучки. І я вам скажу, такі кормушки мені найбільше подобаються, тому що з них нічого не розсипається. Вон, Уже третій день у них кормушка, ні крошечки рядом біля кормушки нема. Отака кормушка сундук ну, для мене самий раз. Вона чим погана, що не не насипиш. У нас от, аматор криє кабанців. Я до Тікає. Аматор криє кабанів. Я до аматора кинув три кабана. Він усіх їх покрив. Ну як покрив? Понятно, що він не покриє. Ну все в аматора вилазить, робота, реакція чітко попадає, чітко тільки що не в свинку. Ну тобто, як хряк, він себе показав отлично. Зразу у них була тут обойня. Він всіх поставив на місто, всіх покрив, ну типа як покрив, питався покрити. І все я бачу, все в нього працює, все чотенько. Тобто аматором вже можна покривати. А, Мік, а, Мік, Він ззаді вже покраснів. перевозбудився. Аматором вже можна покривати свиноматок, які поменше. Ну, к примеру, хто у нас поменше. Та в нас ефки вже не поменше покриті. Ну, тобто аматором можна покрити уже можно крыть в следующий раз. И тут то же самое. Кормушечка сундучок, я їх називаю сундучок. І э, три дня кормушка у них, гляньте, і грамульки ніде рядом нема. Оце ж чим мені вони нравляться, такі сундучки. І е, влаза у мій сундучок в один і в другий, виходить, десь 25-30 кг. Ну, їм хватає більше, ніж на сутки, мене устрає. Я не уїжджаю ніде на 2-3 дня. Е, чим погано, що вона не бункерна. Якщо їдеш на 2-3 дня, вона бункер засипав, вони їдять. У сундучок на 2-3 дня не насипеш. Насипеш максимум у сутки. А мені удобно, бо я кожен день контролюю, що поїли, що осталось, що під краями, згріб, змів. Тобто я цей процес слідю. І стараюсь підсипати їм, к кожне утро. А масло Зараз ще в прямому ефірі буде це, Листы там усе. Аматор рабочий хряк, тільки крить нікого, в нас все покриті. Ну может обезьяну він покриє, якщо достане. Буду пробовать. Может обезьянку покриє. Хотя я обезьянку хотів дюрком. Ну может дюрком и покрию. Ось, як насипав їм предстарта, все, оце їдять добре. От вам і залог здорового росту, потім далі. Вон, дивіться, як їдять, прямо аж заглатуються. А ось із італьянців кабани. От кабани. Вони більше, ніж італьянці. От якщо ми італьянку уважили, ось як убирали 130 кг, ну, якщо з усім посчитати живим. 130 вона була у у 5 місяців і 6 днів, то цей буде 140 це мінімум, хтось із кабанів. Ну Вони дуже вже здорові, ну що, ми і так бачимо. Тут теж, це моя стара кормушка, що я робив ще в перший сарай. Тут теж вони з неї взагалі не грама не розсипають. Ну, судя по всьому, мені, так як я кожен день вдома, мені підходять і сундучки. Мені бункерну кормушку, щоб засипати на неділю вперед, мені воно так не треба. І я так і не роблю. Е, ефки всі у нас все вже не б'ються, помирилися. Ну, дикуваті. Ось барашка. Барашка більш спокійна, а та, звісно, бешена. Вон, їдять наші кантори. Туди їх зайди. Тоже ростуть, ростуть заметно. Скільки це їм вже днів вік? 18 го Да, 10. А, 21-го? Ну, виходить, скоро 10 днів. Хороші на 10 днів поросята 10-дневні. По купіровані, по кастрировані. І ви хороші. По купіруванні і по кастрируванні. Етаки, бігом, біжи. Коротше, по сараю от такі ось у нас новості. Що я зараз хочу? Всі в мене переведені, всі в мене поділені, все вроді би нормально, порядок, кормушок всім хвата, хто на откормі. Зараз, виходить, світ я вже провів. І е, мені треба займатися кліткою раз, кліткою два. Одну клетку сделать для э, макстерів оцих, макстер киевлянка. А цю сделаю для тих, для следующего виводка. Ну, то есть для цих виводків. І положити центральний проход за той совєтської плітки, що в мене є, Салдеповська. Її положити сюди і і що? І водичкою полив, щоткою з хворочкою промив і все. Це що мені треба. Води хватає, набираємо раз у сутки, бак 350 літрів. Зараз при при вас, як я набираю воду. Правда, ще розетки, ну тут виключателя немає, щоб я бак включив і все. То есть в мене переносочка туди висить. Ну, я це зроблю просто всьому своє время. Відкриваю спочатку саму кришечку. Отак. Щоб туди ну, пиль не залітала нічого. І потім о, хто голодний їсть? Вечором треба буде насипати. Вон, всі плямкають, їдять. І зараз піде вода, вона поки добереться 30 метрів. І як ми виключаємо? Ми вже привикли наскільки, що навіть по звуку чуємо, як вода вже вверху. И если даже прозевать, что вода вверху, начинают капельки капать оттуда, де віник стоїть унизу. І ми виключаємо. Тобто не буду я не робити ні поплавок, нічого, вже привикли. Удобно, зараз буквально 2-3 минутки, 350 літрів води наберемо і все. І опять аж до наступного утра. У февралі будемо одного з цієї партії убирати і взвісимо, як буде їм 6 місяців. І в февралі одного убирати. А, в февралі двох, виходить. Ми двох італьянців уберемо в февралі, пару штук у марті і в апрелі остальних. Щоб ну, дойдемо, як ми хотіли, до 8 місяців, який же буде вес у 8 місяців. Так же, який вес буде у 7 місяців і в 6. Все по списочку, все показую все розказує. Поки вода набирається, покажу вам список, хто не бачив. Ось італьянці а там в кінці я перевів анфісен. Ось отакий вес. Анфісини 4 місяці 101 кг, ось останні були звішування. Італьянцям 5 місяців 124 кг. Ну да, ми вбирали 5 місяців і 6 днів, це плюс ну да, було 130 кг. Ну хоча було, ми вбирали 5 місяців 6 днів, то тільки шостий день починався, то було 8 часов утра. Тобто вони набирають, почали набирати чуть більше кілограма в день, кіло 100, кіло 200 в день. Ну, Це я так для себе зрозумів, як убирав. Тоді ж день шостий не пройшов, а тільки було раннє утро. Тобто, виходить, 6 кг вона набрала за 5 днів. Тобто по кілу 200 копійками даже. Вернувся, наверное, я думаю, вертається привес Як з 4 до 5 вона набрала 40 кг. Так само з 5 до 6, я думаю, буде не менше. Я думаю, 200 кг буде в цьому районі. Ну а дойдемо до 8, я покажу, бо в нас же ж взагалі діалог пішов і за 8 місяців, що типа супер привеси 190-180 кг 8 місяців. Ну, навіть там 195-200. Я сказав, що це не особо, е, не особо здоровий результат. Ну, Хтось там скаже, давай е, покажи, доведи це. Ну, я і ось і веду. І поки не доведу, я ж не успокоюсь. Доведу, все, покажу, який вес при інтенсивному откормі, на моєму мусорі, на зерноотходах. І будемо дивитися, наблюдати. Раді інтересу. Київляночка, все хорошо, не переживай. Отака в нас метелка. От. І ми отакою метелкою, ну потім уже як управились, допустимо. Зараз мене, чого мене солома посирають? То що опілки закінчились, а пішла солома. І мені нічого не подобається бетон, тому що налипає. Треба постійно його розмачувати і вимивати. А я думаю, як буде той совєтський кафель. Воно е, зразу буде видно, і ми кожен день водою намочив, я зроблю кран і полівалку з бака, водою розмочив, щоткою вимив, хлорочкою протер, і дезінфекція, і чистота. Коротше, такі от у нас діла.